pada saat itu bersama dengan sel darah yang kita keluarkan ke kantong darah sehingga juga membantu untuk menurunkan tetapi orang yang menerima itu dia akan terutama keluarganya ya yang begitu takut kehilangan anggota keluarganya hilang jadi kalau pada saat itu kalian dengan darahnya kalian tanpa kalian tahu sudah mengulurkan pertolongan Mana? 55 toh. kita rasa mudah-mudahan kalau tidak